Herkömmlicherweise sind das vielleicht 80 Grad, 100 Grad und jetzt mit dem Material, das da präsentiert worden ist, sind es 50 Grad. Und das ist eigentlich die, die neue Errungenschaft. ultimate goal of this project is to capture CO2 from the off-gas of car or aircraft and then this captured CO2 we produce fuel again and then refuel to our car or aircraft, which produce CO2 again. Then we can have a cycle, fuel, CO2 capture, and then process fuel again.